don't know. каким же будет твой последний день С той верой, что бывает от рождения Накинутся все тени на плетень Как будто ждали этого мгновения позади остался главный враг, с которым ты при жизни жаждал будет твой последний день Без пафоса, без слов и без знамений Отбросишь все отныне, ты лишь день Который все равно, что день последний qu'il gère,